नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू क्यानभाको भित्रको पार्ट जुन चाहिँ एडिटर साइड प्यानल चाहिँ हामीहरू हेर्नेछौँ सो सुरु गरौँ अब हामीले चाहिँ फेसबुक पोस्ट बनाउनु पऱ्यो भने हामीले यसरी फेसबुक पोस्टमा क्लिक गर्छौँ र भित्र जान्छ सो हामीले चाहिँ यहाँ हिजोतिर चाहिँ यसरी माथिको भागलाई चाहिँ र यो जुम र जुम आउट यसरी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ आज चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो लेफ्ट साइड यो प्यानल चाहिँ हामीहरू सबै अप गर्छौँ इक्जाम्पलको लागि मैले कुनै डिजाइन गर्नु पऱ्यो यहाँतिर यसरी कुन चाहिँ टेम्प्लेट मलाई राम्रो लाग्छ तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ र मैले यो माथिको टेम्प्लेटलाई चाहिँ यसरी चुज गर्छु र यसरी डाइरेक्टली यो डिजाइन चाहिँ यसरी यहाँतिर इम्प्लिमेन्ट हुन्छ र हामीले केही टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले यसरी डबल क्लिक गरेर चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ जस्तो कि हाम्रो एजेन्सी होइन र हाम्रो चाहिँ इन्स्टिट्युसन हो भने इन्स्टिट्युसन हामीले यसरी हाल्न सक्छौँ र तपाईँले यसरी साइजलाई चाहिँ बढाउने अथवा घटाउने गर्न सक्नुहुन्छ र यो फन्ड मन परेन भने तपाईँले अर्कै फन्ड चाहिँ तपाईँले यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट चाहिँ तपाईँले कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि मैले कलर ब्ल्याक चुज गरेँ भने ब्ल्याक चुज हुन्छ ब्लू चुज गरेँ भने ब्लू चुज हुन्छ सो मैले चाहिँ चेन्ज गर्छु र यहाँबाट चाहिँ तपाईँले अन्डरलाइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ हामीले हिजो कुरा गरेका थियौँ अन्डरलाइन गर्न सक्नुहुन्छ र अप्पर केस र लोवर केस गर्न सक्छौँ यहाँबाट तपाईँले बुलेट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई चाह्यो भने र तपाईँको स्पेसिङ लेटर स्पेसिङ तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले लाइन स्पेसिङ पनि तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्छ इफेक्ट्सहरू हाल्ने भए तपाईँले इफेक्ट्सहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ हामीले लेफ्ट साइडमा के के रहेको छ यसको बारेमा चाहिँ हामीहरू थाहा पाउँछौँ सो टेम्प्लेटको बारेमा चाहिँ हामीले थाहा पायौँ र यहाँबाट चाहिँ तपाईँले टेम्प्लेट चाहिँ सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि मेरो गेमिङको लागि बनाउँछु भने गेमिङको लागि यसरी राख्छु र डिफ्रेन्ट टेम्प्लेटहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सो यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यो टेम्प्लेट चाहिँ यहाँतिर आउँछ र तपाईँले इजिली डिजाइन गरेर चाहिँ तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँलाई आफ्नो ब्रान्ड कलरको अनुसार चाहियो भने तपाईँले यो माथितिर यसरी फिल्टर गर्नुहोस् र कुन कलरमा चाहिन्छ तपाईँले यसमा राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले ल्याङ्ग्वेज पनि हाल्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि मैले इङ्ग्लिस हाल्छु भने इङ्ग्लिस पनि यसरी हाल्न सक्छु र मलाई कुन कलरमा चाहिन्छ जस्तो कि मलाई ब्ल्याक कलरमा चाहिन्छ भने मैले एप्लाई फिल्टर गर्छु र यहाँतिर चाहिँ म्याक्सिमम् ब्ल्याक कलरको चाहिँ टेम्प्लेटहरू तपाईँलाई देखाउँछ सो तपाईँले यसरी क्लिक गरेर चाहिँ यसरी डाइरेक्टली ल्याउन सक्नुहुन्छ र यहाँतिर चाहिँ क्राउन देखाएको छ सो हामीले क्राउनमा थिच्यौँ भने चाहिँ यो चाहिँ किन भनेर हामीलाई यसरी भनेको छ सो तपाईँले चाहिँ क्यानभा यो क्राउन भएको चाहिँ तपाईँले पेड भर्जन हो सो तपाईँले किन्नुपर्ने हुन्छ यो क्राउन नभएको चाहिँ फ्रीहरू हो सो हामीले चाहिँ यो चाहिँ इजिली युज गर्न सक्छौँ र तलतिर रहेको छ एलिमेन्ट्स सो तपाईँले यसमा चाहिँ के एलिमेन्टहरू हाल्नु पऱ्यो जस्तै कि मलाई यहाँतिर हेडफोन हाल्नु पऱ्यो भने मैले हेडफोन भनेर सर्च गर्छु र मैले यहाँतिर यसरी हेडफोन चाहिँ हाल्न सक्छु सो तपाईँले चाहिँ एलिमेन्टमा चाहिँ कुन कुन एलिमेन्टहरू चाहिन्छ कुन कुन सामग्रीहरू चाहिन्छ तपाईँले चाहिँ यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि मलाई यो हेडफोन चाहियो भने तपाईँले यसरी हेडफोन हाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँतिर कम्प्युटर हाल्नुभयो भने कम्प्युटर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँले चाहिँ डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरू uh, जस्तै कि मैले एउटा हालिदिइहाल्छु सो इङ्क भनेर हाल्छु तपाईँले यसरी इङ्क पनि हाल्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ यसमा पाइन्छ सो हामीले आफ्नै ब्रान्ड कलर अनुसार जस्तै कि मलाई ब्ल्याक कलरको चाहियो र यो स्क्वायरमा चाहियो विथ एनिमेसनमा चाहिँ मलाई स्ट्याटिक चाहियो र cut off only so apply filter गऱ्यो भने अहिले चाहिँ देखाएको छैन सो हामीले यसलाई एप्लाई फिल्टर गर्छौँ र तपाईँले डिफ्रेन्ट इङ्क स्प्लासको रूपमा चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ जस्तै कि यो चाहियो सो तपाईँले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ सो डिफ्रेन्ट एलिमेन्टहरू चाहिँ यहाँबाट हामीले चुज गर्ने हो र अर्को रहेको छ अपलोड्स सो अपलोड्समा चाहिँ तपाईँले यहाँतिर आफ्नो फाइल चाहिँ अपलोड गर्न मिल्छ जस्तै कि अपलोड फाइल गरेर इक्जाम्पलको लागि मैले यो चाहिँ अपलोड गर्छु सो यसरी अपलोड हुन्छ र हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यही अपलोड भएको इमेजलाई चाहिँ हामीले यहाँतिर युज गर्न सक्छौँ र तपाईँले यहाँतिर भिडियो पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ अडियो पनि तपाईँले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ म सबैलाई चाहिँ डिले गर्छु र अर्को रहेको छ टेक्स्ट सो टेक्स्टमा चाहिँ तपाईँले कुनै टेक्स्ट युज गर्नु पऱ्यो जस्तो कि मलाई यो युज गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले यो डाइरेक्टली चुज गर्न सक्नुहुन्छ यो युज गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यसमा चाहिँ के लेख्नु पऱ्यो जस्तो कि राजी भनेर लेख्नु पऱ्यो भने तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ डबल क्लिक गर्ने अनि तपाईँलाई जे जे मनपर्छ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ सो डिफ्रेन्ट टेक्स्टहरू तपाईँले यहाँतिर दिएको छ जस्तो कि मलाई गेमिङको लागि बनाउनु पऱ्यो भने यो चाहिँ एकदम राम्रो छ सो तपाईँले यसबाट डिफ्रेन्ट uh, टेम्प्लेटहरू uh, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सो तलतिर पनि अझ धेरै छ धेरै टेम्प्लेटहरू तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँलाई चाहिँ म्यानुअली आफ्नो एउटा तरिकाले चाहिँ तपाईँले टेक्स्ट uh, चाहिँ चुज गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले माथितिर जाने र तपाईँले एड टेक्स्ट गर्ने र तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ र सानो सब हेडिङ लेख्नु पऱ्यो भने तपाईँले सब हेडिङ लेख्न सक्नुहुन्छ र थोरै चिजहरू लेख्नु पऱ्यो भने तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यसरी चुज गर्नु भइसकेपछि यहाँ माथितिर यसरी फन्डहरू चुज पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो अहिलेको लागि चाहिँ म डिले गरिदिन्छु र अर्को रहेको छ फोटोजहरू तपाईँको डिजाइनमा चाहिँ इक्जाम्पलको लागि यो डिजाइन छ र तपाईँले चाहिँ फोटो चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन सो मैले गेमिङ भनेर फोटो चाहिँ यसरी अपलोड गर्न सक्छु सो यसरी अपलोड भएको छ तपाईँले डिफ्रेन्ट इमेजहरू चाहिँ यहाँबाट पाउनुहुन्छ र यो इमेजलाई चाहिँ यसरी डबल क्लिक गर्नु भइसकेपछि यसरी एडजस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो मैले चाहिँ म्याक्सिमम् जुन चाहिँ मैले थम्नेलहरू चाहिँ यही क्यानभाबाट चाहिँ मैले क्रिएट गरेको हो र तपाईँले यहाँबाट फिल्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र एप्लाई फिल्टर गरेर तपाईँले यसरी इजिली हामीले कुरा गरेका अनुसार तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को रहेको छ स्टाइल सो स्टाइल भनेको चाहिँ ब्रान्ड कलरसँग ठ्याक्कै मिलाउने चिज हो सो तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यो ब्रान्ड कलर अनुसार चाहिँ मिल्दै जान्छ इक्जाम्पलको लागि मैले यस्तो गर्छु भने यसरी चेन्ज हुँदै गएको छ यसले चाहिँ तपाईँको ब्रान्ड बिल्डिङमा अथवा ब्रान्ड कलर चुज गर्नमा चाहिँ एकदम हेल्प गर्छ अहिले चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँतिर एउटा टेम्प्लेट युज गर्छु र म स्टाइलमा जान्छु र यसरी थिच्यो भने कलर ठ्याक्कै म्याचिङ भइ भइ चाहिँ यसरी चेन्ज भइरहेछ सो यसमा थिच्नु भयो भने सफल हुन्छ सो तपाईँलाई कुन चाहिँ मनपर्छ तपाईँको ब्रान्ड अनुसार चाहिँ ठ्याक्कै मिलाइदिन्छ क्यानभाले अहिलेको लागि चाहिँ म यो यो नै युज गर्छु सो तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा पनि धेरै चिजहरू देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि मैले यहाँतिर एउटा क्यानभाको क्यानभास हुन्छ सो खाली हुन्छ क्यानभास भनेको चाहिँ सो तपाईँले यसरी ब्याकग्राउन्ड हाल्नुभयो भने डाइरेक्टली यसमा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ सो ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले के के हाल्ने जस्तै कि मलाई यो हाल्नु पऱ्यो भने यो हाल्न सक्छु अथवा तपाईँले सर्च पनि गर्न सक्छौँ सर्चको चाहिँ कसरी गर्ने गेमिङ भनेर सर्च गर्छु र गेमिङमा बल आएको सो तपाईँले यसरी पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र गुगल ड्राइभ भन्ने छ सो तपाईँको फोल्डर अनुसार चाहिँ त्यसरी डाइरेक्टली आउँछ र चार्ट्स भन्ने छ सो चार्टमा चाहिँ तपाईँले यसरी र तपाईँले माथितिर यसरी कलर पनि आउँछ सो तपाईँले कलर चाहिँ पुनः हाल्ने यसरी माथितिर तपाईँले डाइरेक्टली चुज गर्न सक्नुहुन्छ र डिफ्रेन्ट चार्ट्सहरू छ र तपाईँले चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ एकदम काम लाग्छ जस्तै कि मैले टेन हालेँ र यहाँतिर फाइभ हाल्यो भने यो ग्राफ चाहिँ आफै चेन्ज भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ हामीले एमएस एक्सेलमा पनि कुरा काम गरेका थियौँ होला सायद सो सो यसरी डाइरेक्टली हामीले ग्राफहरू पनि युज गर्न सक्छौँ चार्टहरू यो चाहिँ प्रेजेन्टेसनको लागि एकदम काम लाग्छ सो आइटम कति कतिवटा छ सो कुन चाहिँ आइटम एकदम राम्रो एक्सन गरिरहेछ सो यसबाट चाहिँ तपाईँले इजिली एक्सप्लोर गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र अल यर डिजाइन जुन चाहिँ तपाईँको डिजाइनहरू तपाईँले हाल्नु पऱ्यो भने तपाईँले यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ र यहाँतिर एउटा क्यारेक्टर आई थिङ्क ब्लो भन्ने होला सायद सो यो छ सो तपाईँले यहाँतिर कार्टुनहरू पनि पाउनुहुन्छ सो यसरी कार्टुनको कलर चाहिँ कुन चाहिँ हाल्ने जस्तै कि यो व्हाइट हाल्ने कि ब्ल्याक हाल्ने कि मिडियम uh, हाल्ने कि तपाईँले यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ र हेयर कलर पनि हामीले कुन चाहिँ हाल्ने क्यारेक्टरको यसरी चुज गर्न सक्छौँ र यो चाहिँ एकदम मोसन ग्राफिक्समा नि एकदम हेल्प गर्ने गरिन्छ सो तपाईँले यो भिडियो बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँले यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँले कुन चाहिँ कपाल हाल्ने यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ सो यो चाहिँ एक्सप्लोर गर्नु भनेर म चाहिँ सुझाव दिन्छु सो हेड भन्ने छ फेस भन्ने छ र अर्को बडी भन्ने छ र अर्को रहेको छ फोल्डर सो तपाईँले फोल्डर चाहिँ क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने यसरी फोल्डरको नाम चाहिँ यसरी क्रिएट गर्न सक्छौँ जस्तै कि माई भनेर फोल्डर चाहिँ म एउटा क्रिएट गर्छु र तपाईँले आफ्नो मेम्बरलाई चाहिँ इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ र क्रिएट गरेपछि यसरी फोल्डर चाहिँ तपाईँले यहाँतिर के के फाइलहरू हाल्ने तपाईँले यसरी फाइलहरू हालेर तपाईँले इजिली वर्क गर्न सक्नुहुन्छ सो हामीले बनाएको फोल्डर माई चाहिँ यसरी देखाएको छ र मोरमा थिच्नु भयो भने तपाईँले अझ धेरै अप्सनहरू पाउनुहुन्छ सो क्यानभा भनेको एकदम भित्र एकदम धेरै कुराहरू छ सो जस्तै कि मलाई अडियो चाहियो भने तपाईँले अडियोमा डाइरेक्टली यसरी अडियो पनि डाइरेक्टली यसरी लिन सक्नुहुन्छ जस्तो कि यसमा चाहिँ हामीले ड्र्याग र ड्रप गरे पनि आनन्दले पुग्छ र मोरमा चाहिँ तपाईँले भिडियोहरू पनि तपाईँले यसरी पाउन सक्नुहुन्छ सो डिफ्रेन्ट भिडियोहरू तपाईँले हाल्नु पऱ्यो भने तपाईँले यसरी क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ र यहाँतिर क्रिएट समथिङ न्यू भनेको छ सो धेरै कुराहरू छ जस्तै कि तपाईँले क्युआर बनाउनु पऱ्यो सो क्युआरको तपाईँले लिङ्क हाल्नु जस्तै कि मेरो युट्युब च्यानलको म लिङ्क हाल्नु र जेनेरेट क्युआर भन्ने छ सो तपाईँले यहाँबाट चाहिँ इजिली स्क्यान गरेर चाहिँ डाइरेक्टली त्यसमा जाने पनि गराउन सक्नुहुन्छ सो तपाईँले आफ्नो क्युआरको बिजनेस चाहिँ तपाईँले स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँतिर इमोजीहरू दिएछ डिफ्रेन्ट uh, तरिकाको तपाईँले स्टोरी हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले तपाईँले चाहिँ आफ्नो क्रिएटिभिटी युज गर्नु भएर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र टेक्स्ट टु इमेज भन्ने छ सो टेक्स्टलाई चाहिँ इमेजमा चेन्ज गर्ने तपाईँले यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो धेरै कुराहरू छ अझ धेरै कुराहरू छ सो हामीहरू बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ यसको कभरअप गर्छौँ सो आजको लागि चाहिँ यति नै हामीहरू फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye